Kina itam gala Samara awa yehu udru ime ehtan itan milaagi ger seteke disney laka tunna hai suzuk hil laku geytin dahtan itan maga ala kin ehtan ime ta maga ala geyni nani ingin ki ayunti i dhagur ti tasasim. Samara awa ikadda law Samara Istanbul hil. Walahi Samara namo san takduma hai annal masubu. Na iniki hi ahuur masubu. አረንጓዴ ለመስጎና ማካ ካዱ ግቲ መብራት መስጎይ ሳምራ ካደላው ጥልተኒ ኢንሻአላ ካዱ ኮ ፎህ ሃይስለ ያና ማሃይ አይትኩማ ከና ሒና ወይ ካ ኮሌጅ ካ ከፈነት ገኖ ዓዲ ካደድ ቴኒክ ሱክቲ ሚስ ታክሱጉኒ አዋይ ግን ፈርናን ሰዓት ገና ፈርናን ሰዓት ጋህና ሳምራ ሃዳል በርሰልኩ ማንጎ ሓላት ቴተ ታምቡለ ድማ ብለ ዋክሱጉኒ ሄና ነይሚኪ ማንጎ ሓላት ቴተ ናብለ ማንጎ ዲሳይና ታከ ወንሂናይ ግቲ ዓዲ ኮራኖ ተከክ ወንሂናይ ካዱ አንዳንዱ ሲያል ሐዳ ዳታ ቢሳና ነመ በርሳ ወዳ በርሳ ለታይ ታይታን ዲስኔና ኬ ታሙሚ አኩ ጌትን ተመሰበተሃ አባና ህን ታመ ቀደም ታማይ ሰመር መጋላ አወዩ ወቅቲ ምዒ ደደለ ይሄ ወነ ህና አመጋላ ተንም ፈርዲን ተህተን ተኒ ዲስኔይ አዋይ ታከህተን አንዳንዱ ስታሙሚ mangunna takkin faddintaa haay anan baharata wala hagasanti milaa gule hee hada abarra kaatay luusa ka geetin teesee hadayti bade xawad ka geetimali midigahini hiya kaatunahaa أيداد اللي تم دقيقة نهتم قرر اللي سنتهت نهتم مقالتك هو دنتو أبقيت انتهت نهتم تامكاتو ناه إلى لسانه تم قال لا أويه دراكو كي تنتهت نهتم ديسني مستر بلانكي كلاهت نهتم حاجي دا أوجي تهت نملكاتو ناه سمر لوجي مقال هدين على هن هن علي محمد أي برسل كوي تم قال هذا التكيت نهتم تام وقسي ساكل لي أسحسه هن إن لا يت مقال أي دين السوت كيف لا sasukuya wayuhuduru malabhurati henikla kalkatunahay talu dului bianam fadintatanita mactuti bianam hilu dului nabahinihan dori digira geetintatanita nabtoaku geetintatani wiisasim samaran magaala isi isdiinisahtan magaala kahtakkennaay logi magaala tonna isi isdiinisahtan magaala kahtakkennaay hiruk takke gidihi kadda mahala kahtikkayehi rakakai dowlatih gammi kadu taddacu kol eddegiyyahaynihi ama gaalaha dadaalka aad u kelli fadhimahan gadhisitil gadhagdihi mangohtan dokumentitti bixisaka le malah buda kahtaalee nahabbahinihi malah buda lugoh kaadulaysaka akah madcintan nahabbahinihi ama gaala kaadulaysaka waaq sugtehtanihtan mangohtanihtan kaadukulakoyu teeti xultan fadhimak sugteh isihelle madactan dhecaktanihtanihtan laqco مدعيك على سوكتمي قد بابينك سوكتيه جفتها علي محمد تحت دوحا كاي ويتا مقال لاي باروكا يحونه يبانك دو يحلسيه وفنتا قبت لهن يمرياي أحق دو ملكا دو رحكي كلا سوكيهن هياي أو يهو دركاتنا حقي لك تبانك كونا أي رهدتا رحكي نهما سوسهين هي كين هن تحوما هن ويس حسم بانك الحلسيه يمريكا دو لازكا درسيني قبت يبدهيانيه ركاكي أكتم لماتكي كونستراكشن بيرون حتي سنشناكا تكينا مستر بلان kadulaysaka akahmisoysaninnaha bahainihi tatabankee konayro addad kadulaysaka womari tamataka xulannaha le arah hirigaheen dumihinaha karta dubuk keenihe xiinimhinaya ah, arah kuktamah kaana adhxuk mahandhisti hununu gabaak tabisa keeni barcelo henihan ita magala adalay sugnami barsalo kuuyta tan hitan gural ta guralta ke ummata ay ummata hay me fidu takkeetanihiya takkohuy mangohtanihtan baadhowdhaay namal figdaga takkeetanihiyanginumbeakaay kadhagite adhaay kalahtanihtan baadhowdhalbeyahenihi dhisne ilake kalahaay cimulele ractihtanihtan fookite gabakah kaltanaakeeta halkaatunnaahaay abakimiteenihinintaamomiliyey dhisne akke halay tahalaay kaanummaa hatabiyunwanahininmisasihininkee taalka tunahay badhugabadlakudhise wahinihamarakai bukusaakaidhisu wahinihambaraheexunwanahininimkee taaka tunahay ta magaalalai baadho ilaxinihiningerhsi tilka tunahay liizihi masuisa geetimaanamaakamakacukuyi magaalada daleede akihinihammaali fadhimahiningubahaakaai taalka tunahay fadhintatanita maactoti garunwaana hininimijisasem ilaa xabahoyta magaalaha bisumarxukeeda dalahayinkitanitan cafarihdhaylu maxaltan fadhintatanimisasehinihanta sacaltaha tadhawakaakaai haye ingeniyan afar hundani tahta masami ginoon hukattunna haye barabarsale tanitan gurale eglaaleh disakatamita geetimana hininemkee magaalalka tunna kaadussaahida harisaanam hiludalooye komuniti polisingi dhafeesa kaay barsale tanitan taamome akku geetin tahtanimkeeta magaalalka tunnahay baraka sidiha saacata koyhee wadadaka hangaye waytan habaana hininimkeetah ka tunnahay kobla hinay kaaduugitamalinohuy baadhoko tawcitanitan mariteloosison hutakeetanitan taama kinnehtanimisesee ibisikac farafihedhaawlaytu maxamad ayoysamaram